всегда должно быть идти все по-быстрому, поэтому иногда я их покупаю. Э, вы можете взять, конечно, тартарини, они у меня начиненные с рикоттой и со шпинатом. А для этого нам нужно еще одна веточка розмарина, где-то 250 грамм моркови, чеснок, соль, 2 столовые ложки сливочного масла, Конечно, э, вот такой итальянский твердый сыр, например, э, грана панада. Итак, поехали! Большую кастрюлю воды довести до кипения. В это время с веточки розмарина снять иголкой и мелко их порубить. Очистить моркови и один зубчик чеснока и порезать все мелко. Thank you в большую сковородку со сливочным и оливковым маслом положить морковь и чеснок, посолить, добавить щепоточку сахара и розмарин и минут 10 протушить при низкой температуре. Кипящую воду посолить и отварить в ней примерно 2 минуты капелетти. капеллете из воды, дать им стечь и смешать их с морковью. Подать к столу, посыпав тертым твердым итальянским сыром. thank you готово. Давайте будем пробовать вместе, как всегда. Получилось, извините меня, очень вкусно. Это правда у вас получится буквально за 10 минут. Очень вкусное блюдо, это очень хорошая альтернатива. Итак, мои дорогие, если вам понравилось Пишите мне в комментарии, делитесь с друзьями, я буду очень рада. И спасибо, что вы были со мной, спасибо вам за просмотр. Всего хорошего, до следующего раза. Пока, ваша Надя.